Tamika, what do take out of that one? Eh, entendiendo de esa salida, ¿verdad? ¿Cómo, cómo fue? O sea, ¿qué, qué, te lleva de esa salida, verdad? Eh, algo positivo que te lleva de esa salida. Bueno, lo, lo positivo que, que, me puedo llevar es que hay que, hay que comandar un poco más los, pichos cuando estoy arriba de la zona. Tengo que expandir un poco más y, ser, ser, más agresivo. you know, you... every outing you got to get something positive out of it. And uh, for me, uh, today I got to command my pitches better, especially when I'm attacking uh, up in the zone. So uh, definitely want to work on that um, and keep being aggressive, you know, uh, but definitely work on uh, commanding better some pitches. You mentioned the command not particularly sharp in certain instances. Is that just part of the process of, of getting you back? y, mencionas eso, ¿verdad? Eh, eh, el comando de cierto picheo, tal vez cierto conteo. Eh, eso es parte del proceso, ¿verdad? Regresando, eh, tal vez trata de conseguir ese ritmo que, normalmente tiene ejecutando tu lanzamiento. Claro, son cosas, son, son pequeñas cosas, ¿sabes? Simplemente tengo que enfocarme y, y, ejecutar esos picheos. No, no es, no es algo muy muy mal que yo, que, lo que yo puedo, lo que, yo puedo ver. Y seguí enfocado por la próxima, ya que la primera pues, han pasado mucho, pueden pasar muchas cosas. Y ready para la próxima. Yeah, you definitely want to, like you said, you know, commanding, um, you know, part of the process, but um, you understand uh, uh, where the fault is, you know, and you know where the uh, the work is ahead, and yeah, definitely uh, want to be better there, commanding those pitches, um, and you want to look forward to the next start. You know.